নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ যাৰ নাম হ'ল কলিতা টেকন' গ্ৰুপ আমি আপোনালোকক শিকাবলৈ খোজোঁ বহুতো এনেকুৱা বস্তু যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে হয়তো জানে নাম শুনিছে কিন্তু তাৰ বিষয়ে হয়তো নাজানে আমি আজি আপোনালোকক শিকাবলৈ খুজিছোঁ যে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ যিবিলাক পেইড এপছ আছে মানে পেইড এপছবিলাক যেনেকৈ লিম্বো এটা থ্ৰী ডি প্লেপেক্স বেকগ্ৰাউণ্ড ঊনাশী টকা নভা লেঞ্চাৰ প্ৰাইম ডেৰশ টকা এইবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্ৰীত কিনিব পাৰে আহক আমি শিকোঁ আজিৰ আমাৰ নতুন পাঠ কেনেকুৱা আপোনালোকে ফ্ৰীত কিনিব পাৰে এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ যি ব্ৰাউজাৰ আছে ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰ তাত যাওক তাত যাই কিনে টাইপ কৰক Aptoide Aptoide haru yate yate apnalo dekhabo aptoid android app store ei click korok ইয়াত আপোনাৰ দেখা পাইছে ইনষ্টল এপটইড এইটো এড ক্লিক কৰক আপোনালোক ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট ইয়াতে দেখাইছে এপটো ডাউনলোড হৈ আছে এইটো আপোনালোকক ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত মোৰ ডাউনলোড হ'ল আৰু এইটো আপোনালোকে নিজৰ ফোনত ইনষ্টল কৰি লওক ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপটো এনেকুৱা আহিব সেনেকৈ এপটোতটো আপুনি প্ৰথমে প্লে' ষ্ট'ৰত যাই কোনটো এপ আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিছে মানে কোনটো এপ আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিছে বাৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক অট'মেটিক কল ৰেকৰ্ডাৰ প্ৰ' এইটোৰ দাম হ'ল ডেৰশ টকা প্লে' ষ্ট'ৰত কিনিব গ'লে ইয়াত আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰত কিনিব গ'লে আপুনি হয়তো ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে কিনিব পাৰে বা নেট বেংকিঙেৰে কিনিব পাৰে ঠিক আছে আমি আপোনাক এইবিলাক ফ্ৰীত কেনেকৈ কিনাই সেইটো দেখাই দিছোঁ অট'মেটিক কল ৰেকৰ্ডাৰ প্ৰ' এপটোত যাওক যাই ইয়াতে চাৰ্চ কৰক কল ৰেকৰ্ডাৰ প্ৰ' ইয়াতে আহি গৈছে দেখিছে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰক স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে আপুনি তলত চাওক কল ৰেকৰ্ডাৰ এইটো নহয় এইটো অট'মেটিক কল ৰেকৰ্ডাৰ এইটো দেখিছে এইটো ইনষ্টল কৰক পাঁচ এম বি এপছ সোনকালে এপ ডাউনলোড হ'ব এইটো ইনষ্টল কৰক হৈ গ'ল তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেকৈ আপোনালোকে পেইড এপছবিলাক ফ্ৰীত কিনিব পাৰে এনেকুৱা বহুতো আপোনালোকে নজনা বা নুশুনা বস্তু আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লৈ আহিম আমাৰ YouTube account Kalita techno' group বুক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক